Isungadaw ko la imitati, ngayon ko, ngayon lelvon primero. Pilitan ba tingal e permiso? Eluan permiso. Kepan kutan gelelu, kutan gelen dati, e imita limpiayan, e imita liftutuan. Ko kuse ko vicha. E imita Kintu Quinto yo. Pero kintu pa penta kale kaletoam. Pipinge po alu chaka. Mapuzugun. Niul kantun meu. Fei feipiqueneu. Guiñowilay nipuche apo payal nimetawe musayam. Guiñowilay nipuche kichapayael nikako chaiwemeu. Pashantu chicken tengot limay. Toluga cuidado ni afi. Me anam kangei.